I'm Hermione Granger and she's my friend Arya So guys, this is our first video on our channel. So this is her channel she made but I joined her because I want to join. So I joined. So so uh, I'm introducing myself. She will she has introduced me. But yeah, mm-hmm. we both are studying same class, same school. Uh, so our school name is Sri Satyasai Vidya Viha, and uh, we are in sixth, and uh, our section is C. Yes. So let's start with our first challenge, and this first challenge name is Let's Tune challenge. Oh yes, मैं <laughs> भूल गई थी सॉरी सो इस ट्यून चैलेंज में मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ व्हाट टू डू four option देने हैं इंग्लिश सेंटेंसेस के और फिर सपोज मैं इसे दे रही हूँ इसे गेस करना है मैंने इसे फोर ऑप्शन दिए है सेंटेंस के इंग्लिश में सो so, उससे फिर उसके बाद मैं ऐसे गुनगुना के मीन्स ट्यून लेके उस सेंटेंस को बोलूँगी इसे पहचानन फोर ऑप्शन में से and I will repeat the tune only two times and the option would be only repeat So let's begin and our mark sheet is ready as you all can see. Arya and Hermione tune challenge. Yes. So let's begin. First her chance, she will note on her marks. And okay. So options? Yes, I'm giving. options are stop, stop, stop. You're going to take someone's eye out. <laughs> and option two is you're gonna take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa and Leviosa. It's a no, not too long. Please. Sorry, that's my question. <laughs> oh, yeah. <laughs> and the third option is now, if you two don't mind, so I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed Oh, she has learned Harry Potter all dialogues. She's because a I'm big, a big fan. fan. she fan. can't generate like these sentences in English because she is a child. I'm also a child, but not these too much. जो फिल्मी होते हैं है ना बस है ना हाँ मैंने सही गेस दिया था सारे के सारे डायलॉग एक जनरेट कर ले यार थर्ड वाला मैं बता रही हूँ फोर्थ वाला यस सॉरी फोर्थ वाला sunshine daisies, but uh, mellows Turn this stupid red. Is fat this rat, Turn this stupid fat rat yellow. Okay, thank God, colors you pulled this Okay, let's we start. Okay, so um, I can tell Don't that fourth me. option is of Harry Potter. Ron said when he was doing a spell. So all are from Harry Potter. okay, please start. नहीं तो मैं भूल जाऊंगी. Okay. Okay, Ah, uh, first option. Stop, stop, stop, वाला. No. Third option. Third option. But. हाँ सही. Oh yes. But me. को. Okay. हाफ मार्क्स मिलेंगे मींस नाइन मार्क्स मिलेंगे टेन मतलब में पर क्वेश्चन टू का होता है तो उस हिसाब से इन्हें वन मिलेंगे ओ वाओ है मुझे नाइन मिलेंगे नाइन नहीं एक्चुअली टू मार्क्स का था ओ यार सॉरी बाप रे बाप मैं तो डर गई अब इसे भी इतना डिफिकल्ट देने वाली मूवी से नहीं दूंगी मैं खुद जनरेट करके I am big generator you know she is not actually She's joking. So there are only two rounds because we don't want the video, our first video should get be so long. Okay, so let's continue. Okay, so I got one. Now give me. I ready. So my first option is, I don't want you, but you want me. I want you, but you are full. Fool, <laughs> sorry. and second option is, I am a big. I am a rock. I am Paul. Eh? What? Okay. Okay This is not my name, you know. ऐसे ही हमारे classmate का name है, right? Yes she is her means not her our friend Yeah. <laughs> Our third option is This is my laptop. This is your cafe. This is our video. This is our YouTube channel. Okay. And fourth, fourth option. <laughs> and the fourth option is very easiest. Pen movie is not so funny. So I'm starting with my tune. Can you repeat it? Yeah, last time. okay, I think it's A. okay, um, <laughs> my second chance is C. Wrong and wrong, D, D, I mean B, B, sorry, pronounce गलत हो So is मिलता <laughs> zero. यार बड़ी मेहनत से मैंने तेरे को सेंटेंस दिया और इजी इजी करके बहुत कंफ्यूजिंग था एक्चुअली ये सो so, हमारा फर्स्ट राउंड ओवर होता है उसमें मैं जीती हूँ <laughs> कोई बात नहीं एक राउंड से कुछ नहीं होता हाँ तो second round So second word, let's start with her. Now अब हम लोग हिंदी सेंटेंसेस के साथ करेंगे बदलाव ये है नहीं मैं अभी इंग्लिश का था कहा से बेचा अपन ने यही डिसाइड किया था कि सेकेंड राउंड में हिंदी सेंटेंसेस का होगा तब वो इंग्लिश सेंटेंसेस भूल जा क्योंकि मैंने अभी अभी इसलिए चेंज किया क्योंकि हैरी पॉटर से निकाल दिए ओके ओके भारत माता की जय <laughs> हिंदी Okay, I'm trying. Try, try कर भाई try, try कर. Oh, oh my darling. कर मतलब ये mixed होगा चलेगा ना? हाँ. गलतियों का भंडार. Second, Meg. मुश्किलों का भंडार. तीसरा, मैग. तोफों का भंडार. और फोर्थ, मैग रूडनेस का भंडार एक ही शब्द के बहुत सारे सेंटेंसेस और इसकी खूबियाँ बता दी है इससे पता नहीं कौन है Meg Meg actually Harry Potter Harry Potter नहीं सॉरी हैरी पॉटर नहीं a wrinkle in time okay कि ओके मूवी के एक कैरेक्टर <laughs> ये बस मूवी से देंगी okay so let's please mad is very rude मतलब वो लास्ट वाला हम्म one more chance वापिस बस सी सी गलत फर्स्ट नो नो नो गलतियों का भंडार और गाइस आप देख सकते होंगे so guys two minutes I am coming guys change the escape and uh, we are home alone right now no so, we are not we are okay so i'm starting with my hindi characteristics और ज्यादा बड़ी होने से पहले ही मैं जल्दी जल्दी करती हूँ छोटी प्लीज छोटी रखना हाँ, मैंने एक सेंटेंस हाँ ठीक है ठीक है मेरा नाम मैरी चैन दूसरा मुझे किसी से प्यार है तीसरा अरमानी पागल है क्या क्या था आ हूँ मैं आ ओके ओके ऑप्शन ए क्या था मेरे को नहीं रहा एक बार ही बताते हैं ऑप्शन याद रखना चाहिए था hmm, hmm, hmm. ठीक है ए ऑप्शन ए आई थिंक सो गलत है गलत है मैं तो जी सेकंड चांस सेकंड चांस हां यार तो भूल गई थी सेकंड चांस भी होती है आफत खड़ी हो गई है मेरे बट तेरे मुंह से वो नहीं निकलना चाहिए जो मैंने किया है आ, एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं इसके दिल के लिए कर रही हो रूल्स को क्या हुआ कुछ नहीं यार तो ठीक है गाइस हमारी रेंजर पागल है no no no no no no no no C C C C C ये तो सी ही तो सी ही था तो ना हमारी पागल है नहीं सी नहीं था बेटा डी था याद नहीं है क्या डी है तो मैं आ रहा बुखार से हूँ अच्छा हाँ सॉरी <laughs> हाँ वैसे तो गलत कौन है अरे तो आप अभी नहीं बाद में कर देना so <laughs> guys parcel uncle okay तो हम दोनों का इसने दूसरी बार में गेस किया है तो हम दोनों के इक्वल मार्क्स होते हैं तो ये मैच टाई होता है तो अब हम दोनों आपको एक क्लू देते थे हमारी नेक्स्ट वीडियो का हमारी वेडिंग वीडियो भी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे बहुत जल्दी में तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का मतलब नेक्स्ट चैलेंज का है आप बताइए टेन मिनट्स का वीडियो हो चुका है हाँ ओह सॉरी हाँ ए सिंगिंग चैलेंज ऐसा कुछ सिंगिंग टाइप है एग्जाम्पल दे दिया है नेक्स्ट वीडियो में आज ही बना रहे हैं हम लोग फिर पता नहीं कि कब हम लोग वीडियो बना पाएंगे बाय बाय